кыргызстан менен венгриянын ортосундагы жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү эл аралык автомобилдик ташуулар жөнүндө макулдашуу ратификацияланды сүйүнбек касмабетов казакстандын маалымат жана коомдук өнүгүү министрин кабыл алды ташкентте кыргызстан менен өзбекстандын тим башчылары жолугушту кыргызстанда уюмдардын салык карыздары отуз тогуз бүтүн ондон тогуз миллиард сомду түзөт кыргызстанда жарым миллиондон ашык салык төлөөчү отчеттун онлайн тапшырат президент садыр жапаров эки миң жыйырма биринчи жылдын сегизинчи апрелинде бишкек шаарында кол коюлган кыргызстандын өкмөтү менен венгрия өкмөтүнүн ортосундагы жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү эл аралык автомобилдик ташуулар жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу кыргызстандын мыйзамына кол койду президенти басма сөз кызматынан билдиришкендей мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 14 төртүнчү декабрында кабыл алынган мыйзам 2021 миң 8 биринчи апрелинде бишкек шаарында кол коюлган жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү эл аралык автомобилдик ташуулар жөнүндө макулдашуу шашыну ратификациялануусун уштайт кыргызстандын мамлекеттик катчысы сүйүнбек касмамбетов жыйырма төртүнчү январда казакстандын маалымат жана коомдук өнүгүү министри дархан кыдырали менен жолугушту жолугушууда кыргыз казак көп кырдуу кызматташтыкты маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү жолдору тууралуу пикир алышуу болду мамлекеттик катчы бүгүн өтө турган кыргыз эл жазуучусу чыңгыз айтматовдун токсон беш жылдыгына карата кыргыз казак интеллигенциясынын эл аралык форуму тарыхый мааниге ээ экендигин белгиледи ал бүгүнкү жолугушуу биргелешкен өз ара алаканы өнүктүрүүнүн мындан ары дагы тереңдетүү үчүн өбөлгө болоорун билдирди ташкент шаарында кыргызстандын тышкы иштер министри жээнбек кулубаев менен өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучусу бахтиер саидов менен жолугушту тараптар өзбекстандын президенти шавкат мирзиеевдин кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарына даярдык көрүү маселелерин талкуулашты тышкы иштер министрликтеринин башчылары ошондой эле эки тараптуу кызматташууну жана көп тараптуу форматтардын алкагындагы өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерине токтолуп үстүбүздөгү жылга карата иш пландары боюнча пикир алмашты кыргызстанда уюмдардын салык жана камсыздандыруу боюнча мамлекетке карызы отуз тогуз бүтүн ондон тогуз миллиард сомду түзөт бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында салык кызматынын төрагасы алтынбек абдувапов билдирди анын айтымында анын ичинен эки бүтүн ондон эки миллиард сому өнбөй турган карыз болуп саналат абдувапов кошумчалагандай мамлекеттик салык кызматы салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарды реструктуризациялоо боюнча компаниянын жыйынтыгында карызын төлөгөн жыйырма төрт миң алты жүз кырк беш субъекти он алты бүтүн бүтүн ондон алты миллиард сом туумдары санкцияларды жана айыптарды эсептен чыгарган бүгүнкү күндө кыргызстанда 607118 салык төлөөчү салык чекит kg сайты аркылуу онлайн отчет берип турат маалыматка ылайык өткөн жылы бул сайтта 2022 жылы 235072 субъект өзүнүн салык төлөөчү кеңселерин түзгөн салык кызматынан патентти жана камсыздандыруу полисин бир документ менен онлайн алууга мүмкүн болгон э патент электрондук сервиси иштей тургандыгын эскертет мында төлөөнү ар кандай электрондук капчыктардын терминалдардын же онлайн банкингдин жардам менен накталай эмес жүргүзсө болот